असलम लिस्टर्स आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर राज मेरे साथ हमारे सबके ही बहुत ही पसंदीदा बहुत ही पसंदीदा सिंगर मौजूद हैं मोहम्मद अली शेखी साहब जिनके गानों को हमने बचपन से देखा है और बचपन से हम इनके गानों पे झूमते चले आए तो अपने शो में वेलकम करेंगे Aslam sir welcome to the show वाले आप मैं ठीक हूँ आप कैसी आप ठीक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर बिल्कुल <laughs> ठीक ठाक और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया और इतने ज़बरदस्त आपके गाने हैं हमने बचपन में जो देखे आज तक उसकी मेमोरीज हमारे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत दिलकश आवाज़ आपकी आपकी you being very very kind आपकी उर्दू में कहते हैं ना जर्र नवाजी है <laughs> मैंने काफ़ी डिफिकल्ट लाइफ गुजारी है I am self made person because in the end when I was we were thrown out of the house hmm. just because we I was singing all the time. Uh, I used to do shows in the night mm-hmm. in a mm-hmm. private show here there mm-hmm. and collect that money. From that money, mm. I did my studies. I did my engineering. Okay. Because engineering, apart from being very difficult, is also mm-hmm. a very expensive uh, mm-hmm. uh, part of studies. तो वो मैंने मुझे फख्र इस बात का होता था कि मैंने खुद uh, by by my own self mm-hmm. I did the studies and I passed in first division. Great. shocking was that. हाँ मैं एक्चुअली uh, ये होता क्या है कि इफ यू ट्रेन हमारा जो माइंड है ना हाँ, हाँ, हाँ। uh, सबसे बहुत बड़ी चीज है हमारा mind it's very very strong आपको अंदाजा नहीं है कि आपके माइंड में क्या क्या कैपेबिलिटीज है इस वक्त unless you don't activate them you never come to know मैं ये बिलीव करता हूँ from speaking from mind sciences the um, a human can even fly a mm. human can be at as a, a, place like a thousand kilometers of uh, you know maybe several thousand kilometers away mm-hmm. just just fly over see mm. and come back mind की वजह से अच्छा खैर अलग बात है मगर हम्म। एक दफा आप डिसाइड कर लेना कि मैंने ये चैलेंज है this is my mission and I have to complete it तो उस वक्त मैंने बोला ये अब मुझे एडमिशन इन्होंने दे दिया है सबसे हम्म। बड़ी बात है हम्म। तो मैं यार कम से कम इसको तो करके तो निकलू ना and likewise my father also said you want sing you want act first you do your degree Mm-hmm. You do the engineering degree, you mm. show it to me, then you're free to go. Whatever you want to do. You want mm. to sing, you want to act, you want to dance. Mm. Doesn't matter. Okay. But you have to finish it. तो वो मैंने खत्म किया एंड देन की के दौरान फिर प्रोग्रेशन हुआ टेलीविजन हम्म। का रेडियो हम्म। का टेलीविजन का फिल्म का अवार्ड हम्म। पे अवार्ड मैंने बोला यह बड़ी बात है ना और मैं देखता था कि इंजीनियर्स जो हैं वो पूरे पूरे महीने काम करते हैं और उनको आ, मैं एक दिन में आधे घंटे में वो पैसे कमा लेता उनकी तनख्वाह से हाँ। है ना हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. यार I studied for so many years for nothing है Hmm. This is like Yahoo. I mean, wow. <laughs> but uh, you see, uh, it's a matter of choice. Hmm. आपकी चॉइस क्या है what kind of life you want अब मेरे ख्याल में ऊपर वाला जो है ना hmm. आपको वही लाइफ देगा जो आप चाहती हैं आप चाहेंगे एंड बिकॉज आपकी आपका पैशन हो जाता है then you will work on it honestly हम्म। डेडिकेटेडली तो यू विल अचीव तो इस तरह ये हुआ अब हमारी जो हालात है कहते हैं आर्टिस्टों का हालात ये है वो पूरी दुनिया में आर्टिस्ट हम्म। ऐसे ही हैं हम्म। वो एक दिन बादशाह है दूसरे दिन फकीर है बिकॉज ये कंटिन्यूस इनकम तो नहीं है ना it is like once in a blue hmm. you good a good uh, show or gig good gig we Hmm. You get a gig, you get, you get good money and blah blah. So अब हो कि हुआ ये कि now I've crossed that age. I hmm. worked for one year in, in the engineering. I hmm. found it very very difficult. And apart from that, I, all the time I had to stay that that's hell of a little house of tin आप देखे देखा होगा ना हम्म, हम्म, हम्म। जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है वहां छोटे छोटे वो क्वार्टर्स बने होते हैं वो मेटल के आयरन के बने होते हैं पागल के बच्चे इतने इतना गर्म और गर्मी के अंदर उसमें बैठो उसमें सो उसमें उठो because you can't go home your home is far away and this this is side this is office काफी डिफिकल्टी थी तो आस्ता आस्ता आस्ता आस्ता जब इंसान का मूड किसी चीज में नहीं होता है ना वो ऑटोमेटिकली ड्रिफ्ट अवे होना शुरू हो जाता है तो started drifting away and I picked up showbiz seriously और उसमें मैंने काम करना शुरू कर दिया फिर मुझे मूवीज मिल गए मूवीज हम्म। से मेरा I this childhood dream to work as an actor अच्छा सर uh, यहाँ मैं बस ये चाहूंगी कि आप मुझे वो जो पहला एक्सपीरियंस था टीवी पे जाने का ये रेडियो से शुरुआत की आपने वो हमें बताइए तो कहाँ से रेडियो से शुरुआत हुई हम्म, तो वो बताइए मतलब कौन सा गाना था से रेडियो अच्छा सेंट पैट्रिक्स में कंपटीशन uh, में इंग्लिश uh, कंपटीशन के बाद उर्दू कंपटीशन होता था उसमें मैं जीत गया था तो मुझे आ, उन्होंने कॉलेज ने भेजना शुरू कर दिया inter college college competition So um, I was sent all over Pakistan, and uh, by the grace of God, I was the winner. Great. We, the St. Patrick College, my, myself, I'm as a lead singer. Mm-hmm. The rest of the, the band and uh, choir गाने वाले mm-hmm. तो हम जहाँ जहाँ गए और I I got this best award तो उसकी वजह से some some guys they pulled me the radio okay यार आप रेडियो आ जाओ यार वहाँ एक शो भी होता था मुन्नी बाजी का शो मुन्नी बाजी का शो मैंने सुना हुआ उसका नाम बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ आप हम्म। तो छोटी सी बच्ची होंगी उस वक्त मैं उस तो वक्त थी नहीं मेरी अम्मी ने बताया मुझे कि वो सुनती थी हाँ हम्म। आप तो खैर उसमें मुल्क मुल्क के गाने मतलब different songs of different countries like Turkish like Arabic रियानियन रोमानियन रशियन बला बला तो हर हफ्ते जो है ना एक अलग कंट्री का के गाने गाता था उसके बारे में उसकी हिस्ट्री बताता था हम्म। ऐसा बच्चों के लिए which was quite amusing for me फिर करते करते रेडियो से फिर थोड़े बहुत गाने वाने भी Bana Sugar did it. Then um, there was a lady called Lily Reza. Achha. Uh, marhum Allah ki maghfirat farmaye. Hmm. Lily Reza was a chief makeup artist of Pakistan television. Okay. Uh, she uh, said uh, that, uh, why did you come to TV? Hmm. I said, it's too difficult and I'm studying, I can't afford it, I don't have the time and blah, blah. Then uh, I had a gig at a Metropole hotel okay Metropole hotel में मैं गा रहा था तो मेरे सामने टेलीविजन के जनरल मैनेजर बैठे हुए थे अच्छा Abdul Karim Baloch okay and I was singing a very difficult song Indian song खिलते हैं गुल यहाँ hmm. खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ तो चूंकि मैं एक्सपर्ट था गाने में हम्म। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड और शो हम्म। के बाद उसने मुझे रूप में बुलाया और बोला कि आप ये मेरा कार्ड है you come to television you come to television and I will get your booking a booking and producer and uh, you can यार आप तो अच्छा गाते हैं बड़ा हम्म। आप तो गाने में ऐसा लगता है प्रोफेशनल है अच्छा खैर मैंने कहा मैंने बचपन से बहुत गाया है I was really, uh, heavily inspired by Kishore Kumar mm-hmm. uh, because Kishore Kumar was like uh, my kind of a temperament. Like he was an actor mm. and he was a singer, mm. he was a writer, he was mm. a poet, he was a director. तो वो थोड़ी बहुत सारी चीजें मैं करता था एक्टिंग भी की आपने ओ यस ओ अच्छा मैंने ये मुझे नहीं पता की हैं दस Pakistani and international co production किए मेरे as a hero not as a sidekick अच्छा अच्छा सही सही अच्छा ये हाँ, बचपन से शौक एक्टिंग हाँ, का भी शौक था बिकॉज हम बच्चे थे स्कूल हम्म, के and we to go to हम लोग को सिनेमा ले जाते थे पेरेंट्स वहां से हम्म। वापस आके we to imitate them like उनके डायलॉग याद करके हम्म। ज्यादातर इंग्लिश इंग्लिश ज्यादा तो और फाइट्स वगैरह बहुत अच्छे होते थे इंग्लिश मूवीज uh, में and we use to do those fights amongst ourselves बिल्कुल मूवी हम्म। की तरह वो शौक बहुत ज्यादा था अच्छा। जब मुझे इकबाल यूसुफ साहब ने फिल्म uh, का बोला तो मुझे थोड़ा सा मैं घूम गया मैंने कहा यार इकबाल साहब आपने तो मुझे uh, गाने के लिए बुलाया हम्म। आप ये क्या बोले नहीं यार आप किधर बैठे हो गाने गा रहे हो आप फिल्म हम्म। मटेरियल हो अच्छा तो फिर मैंने कहा कि पैसे मिलेंगे अरे पैसे <laughs> पैसे मिलेंगे शोहरत मिलेगी ये होगा हम्म। वो होगा हम्म। अच्छा मैंने कहा और उसमें हीरोइन भी होती है उसमें काम करने बच्चे थे यार शौक था हाँ हीरोइन भी एक से एक होंगी अच्छा और फिर उन्होंने एक फिल्म अनाउंस कर दिया जिसका नाम था आवाज हाँ सही सही आवाज सही सही आवाज हाँ मगर वो फिल्म शुरू ही नहीं हुई ये देखें अनफॉर्चुनेट हम्म। बात अच्छा उसकी जगह एक फिल्म शुरू हो गई सन ऑफ अमदाता अच्छा जो कि इंग्लैंड में शूट हो रही थी हम्म, हम्म। वहां से इकबाल यूसुफ ने फोन किया कि Shaggy get ready we are coming to get here मैंने बोला what for he said you are one of the heroes of this film what film son of Amdata totally westernized film first ever movie which got released on the screen so, I went to the cinema to watch and I took my both the sons along. तो उसमें फाइटिंग सीन्स थे वो तो तो वो डर गए वो the way I was fighting मैं तो सुल्तान राय से लड़ा था आ ओके हाँ हाँ हाँ सही तो Sultan Rai was supposedly a big robot जो हम्म। मारने के लिए उन्होंने अरेंज किया था he was fighting with me in in the pool swimming pool अच्छा खैर वो तो था एंड वो मूवी के बाद फिर मैं गजन फर जिस जिसने मुझे ओरिजिनली लॉन्च किया था एज हम्म, हम्म। अ सिंगर उसने भी मेरे साथ फिल्म मैं जहां जाऊं तो मुझे वो फिल्म पकड़ा दें अच्छा। जिधर जाऊं मुझे कोई पकड़ा दे मैंने कहा यार मैं तो गाने के लिए आया नहीं यार छोड़ो आप गाना तो होता नहीं हम्म। तुम सब तुम्हारा टाइम है सी अब फिल्म का हीरो का जो सीजन होता है ना that is between twenty five till thirty five हाँ हमारे पाकिस्तानी सिनेमा में हाँ. इंडिया में ऐसा नहीं है हाँ. इंडिया में बहुत लंबी दौड़ होती है हाँ. पाकिस्तान में ट्वेंटी फाइव टू थर्टी के बाद फिनिश हाँ. तो खैर गजनफर ने फिर फिल्म शुरू की मेरे साथ शोर के नाम से जिसमें हमने बाबरा शरीफ को लिया शफी मोहम्मद को लिया लॉट ऑफ पीपल उसमें जुबैर सब्जवारी हाँ अच्छा अच्छा मरहूम लतीफ चार्ली हम्म। और बहुत सारे टेलीविजन के एक्टर्स भी थे अच्छा हम्म, सही तो सर मैं चाह रही थी कि हम मतलब वो सिंगिंग में जो आपका वो अल्लाह ही अल्लाह कर भैया और वो अच्छा अब आते हैं म्यूजिक हाँ, म्यूजिक में बड़े बड़े एडवेंचर हुए बहुत हम्म। बड़े बड़े म्यूजिक में एक दफा क्या हुआ कि एयरपोर्ट क्लब था उसमें स्टेज बना हुआ था बड़ा हम्म। और मुजीब आलम अल्लाह उनको बख्श दे और जन्नत नसीब करे मैंने गाया काफी लोगों ने गाया हम भी सब हेल हेल के गा रहे उस जमाने में सिंगर <laughs> डांस बहुत करता था बहुत हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं देखा बिल्कुल, <laughs> और मजबूरन करना पड़ता था हम्म। तो हम तो डांस करके आ गए हम्म। मुजीब आलम साहब ने सोचा कि वो भी करेंगे डांस अच्छा। वो स्टेज पे चले गए हम्म। वो गा रहे थे क्या हुआ तेरा वादा ये कसम हो इरादा भूलेगा दिल जब तक तुम्हें जिस दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ उसके बाद tang tang tang tang tang जब ये म्यूजिक शुरू हुआ तो हाँ। डांस शुरू हो गए अच्छा उन्होंने तो यूं यूं क्या ना तो हाँ। पूरे स्टेज ना स्लाइड कर गया <laughs> तेरे स्टेज हो गया मुजीब साहब अंदर चले गए अच्छा। वो स्टेज की ऊपर जो दरी बिछी होती है वो उनके इर्द गिर्द चला गया ड्रमर कहीं घुस गया कीबोर्ड वाला कहीं गिर गया बड़ा कुछ हुआ है सही अच्छा सर मैं उसका जानना चाह रही थी ये जो अल्लाह ही अल्लाह कर भैया वो गाना अब तक मुझे लगता है कि उस तरह का कोई और गाना नहीं है अब तक आप वो सुनो एक अलग ही उसकी फीलिंग है तो वो उसका क्या प्रोसेस था कैसे उसको कंपोज किसने किया था कैसे आपकी जो आप दोनों की जो एक केमिस्ट्री है उस गाने में वो बड़ी कमाल है हम्म। तो वो उसका प्रोसेस हाँ हम्म। <laughs> वो हमारी एक बहुत ही सख्त मिजाज की प्रोड्यूसर मतलब वो ऐसा लग रहा था कि डू और डाई वाला चक्कर था अच्छा वो ऐसी औरत थी हम्म, हम्म। वो कहते थे डू और डाई हम्म। तो उसमें कुछ भी करना आपको करना है नहीं किया तो आपकी जान से जाएंगे जाएंगे आप इस तरह अच्छा, ऐसा था तो हाँ तो उस वजह से हम इतने प्रेशर में आके शायद शायद हम लोगों ने काम अच्छा कर दिया अच्छा वो उसकी हाँ इब्तदा इस तरह हुई कि शी वॉज डूइंग रंग तरंग विद मी रंग तरंग एक टेलीविजन uh, सीरीज uh, था म्यूजिकल उसमें आउटडोर वगैरह बहुत होता था अच्छा तो वो लड़की मेरे लिए एक थी लुबना नदीम करके वेरी प्रिटी गुड आपके पास uh, जितने गाने आप गाते हैं ना उसमें जो सबसे अच्छा गाना है जो आपने कहीं गाया हो हाँ। और उसने दो तीन गाने सुनाए हाँ। आपने फिर हम्म। इसने जब हुमा हुमा सुनाया हम्म। मैंने कहा ये कौन सा सॉन्ग है और ये किधर गाया तुमने हम्म। बोला ये मैं जापान में गाया हूँ अच्छा जापान सही मैंने सारे से कहा दिस इज द सॉन्ग सही ये क्योंकि ट्यून है मुझे दड़ो का ट्यून है सिंधी ऊपर कितने जमाने से पहले कर तो खैर वो उसको जिंदी शायर को बुलाया गया उरूज अहमद शायर साहब का नाम था हम्म। उन्होंने बुला के मुझे एक दिन का टाइम दे वो दे के घर के दोबारा लिख के ले आया सेकेंड डे फिर मीटिंग हुई फिर हमने उस ट्यून को रिकॉर्ड करके उसको याद कराया म्यूजिशियंस को हम्म। याद कराया फिर उसके अंदर जो वेस्टर्न पोर्शन है वेस्टर्न हम्म। पोर्शन डाला जावेद अल्लाह दत्ता कंपोजर थे हमारे प्रोग्राम के उस वक्त मेल हम्म। ये सारा टीम वर्क होता है मतलब हम्म। किसी को क्रेडिट तो जाएगा कंपोजर हम्म। को जाएगा प्रोड्यूसर को जाएगा सिंगर को मगर ये एवरीबडी कंट्रीब्यूट इन दिस बिल्कुल अच्छा सर इससे पहले आगे बढ़े आप थोड़ा सा सुना दें हमें तारियों का क्यों है कुंडलियों वाला तारियों का क्यों सिकवारा देहन जीअरियूं तिन खे लहर लुडेनी के न की ओ साईं लतीफ़ सराजी पीराणे पीर हक मौला जॻह में हार में हर कलड़ी अरियो तन खे लहर लुरेंदी के न की जॻह में हार में हर हुमा हुमा प्यारी हुम्मा हुम्मा उसाली हुम्मा हुम्मा गुजड़ी हु, हुम्मा हुम्मा बिल बजा दी हालांकि ये दिस इज अ हम्द हम्द जानती हैं आप क्या होता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हम्द जो खुदा की तारीफ में बोला जाता है या गाया जाता है फिर हाँ उसका जो अगला शेर है तेरे इश्क में जो भी डूब गया उस, उसको दुनिया की लहरों से लेना क्या मतलब कमाल बहुत जबरदस्त बहुत कमाल ये तो ये उर्दू शायर ने कमाल किया है हम्म। असल में सिंधी का जो जो जो लिखा हुआ है ना वो बड़ा वेर्ड सा है समझ में नहीं हम्म। आने वाला हम्म। यानी कि ये जो आवाज है ना हुमा हुमा प्यारी अब वो हु, कोई हुमा नहीं है वो वो एक भैंसों को अच्छा। धकेलने की आवाज है ओके हाँ वो जो डेजर्ट्स होते थे बहुत गर्म हॉट डेजर्ट्स सिंध हाँ, में हाँ, हाँ. तो हाँ, हाँ। वहां जो बारिशें होती थी उनका बचा हुआ पानी कहीं रह जाता था हाँ, तो वहां वो भैंसों को नहलाने के लिए ले जाता था शपट अच्छा ठीक है ना अब वो उनको निकालना तो है जब उसको निकालते थे तो ये आवाज लगाते थे हुम्मा हुम्मा प्यारी मतलब कोई भैंस जो है ना वो नाम लिखा हुआ है कोई भैंस भूरी कलर की है किसी को नत पहनाया हुआ है किसी अच्छा। को हाँ कुछ पहनाया हुआ है किसी को इयर <laughs> पहनाए हुए हैं भैंसों हम्म। तो उनके ये नाम है अच्छा अच्छा सही प्यारी हुमा हुमा ओ सैनी अब वो हाँ। भी है इसके अंदर हाँ सही सही सही <laughs> सही ग्रेट जबरदस्त sir thank you so much इंशाल्लाह फिर बात करते हैं आपसे बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़